seluruh Indonesia. Halo teman-teman seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kami ingin sharing bersama-sama dengan Anda. Tentu bukan eh, ini adalah sharing ilmu, jadi kita tentu bersama-sama ya. Eh, pagi hari ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada CV dari Pastor yang telah mewadahi kita untuk ketemu sharing tentang infection prevention control dengan temanya yang unik dan tanda tanya sendiri buat saya apakah benar gitu ya bisa zero infection nanti kita sharing bareng-bareng dan yang paling uh, saya ucapkan terima kasih juga adalah tentu sahabat-sahabat saya yang ada di room ini ada 614 dan seluruh panitia uh, selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua biarlah kita pada pagi hari ini uh, mudah-mudahan sampai siang nanti kita bisa sharing bersama-sama Terima kasih. Jadi izinkan saya untuk memulai sharing saya pagi hari ini Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti eh, setelah pembelajaran ini kita memahami bagaimana sih mencapai zero infection itu apa benar, apa bisa atau tidak gitu ya. Kemudian bagaimana eh, pokok bahasan kita akan bahas tentang pendahuluan, apa itu bundles, kemudian terkait dengan bundles ketika terjadi institusi luka operasi, kemudian bagaimana pencegahan dengan menerapkan bundles pada pemasangan kata terkurin menetap dan bagaimana juga eh, apa manajemen pencegahan pada pasien-pasien kita yang terpasang sentral nalain dan juga pada pasien-pasien kita yang terpasang ventilasi mekanik itu yang kita bahas bareng sehingga zero infection memungkinkan atau tidak di rumah sakit kita. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Eh, sahabat-sahabat uh, sahabat -sahabat saya seluruh Indonesia, kalau kita bilang tanya zero infection memungkinkan atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat di negara-negara maju sekalipun ya, eh, negara seperti Amerika, kemudian eh, yang kita anggap adalah negara yang terlebih dahulu mengimplementasikan untuk eh, infeksi apa pencegahan klaim infeksi dan bagaimana mereka untuk mulai mungkin puluhan tahun yang lalu bandar sini mereka sudah sudah munculkan untuk bagaimana strategi rumah sakit di Eropa sana untuk mencegah terjadinya infeksi. Mungkin untuk Indonesia, kalau kita lihat di PMK nomor 27 2017, itu bandas itu muncul sekitar ya 2017-an ya, 2017, 2016, 15 gitu ya. Artinya kalau di Eropa kita sudah 20 tahun yang lalu, kita baru eh, masuk setelah 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Tapi kalau mereka di Eropa saja yang sudah melakukan bandus itu bertahun-tahun, ternyata dicatat juga nih, terutama di Amerika yang yang melakukan banyak penelitian-penelitian, di rumah sakit mereka masih tercatat bahwa 1,7 1,7 eh, eh, M itu itu terjadi infeksi di rumah sakit mereka dan rata-rata itu 99 itu di, eh, terjadi kematian itu terjadi 99 99 ribu itu karena Eh, kematian akibat terpasang infus, terpasang kateter, akibat ventilasi mekanik, dan dicatat di situ juga ada 32 persen itu penyebabnya ada UTI dan lain sebagainya, ada kapsi maupun ventilator asid pneumonia. Nah, apakah nanti bisa dengan adanya bundles dilakukan secara bersama-sama sehingga terjadi tren penurunan atau jumlah infeksi ini kita bisa capai mereka berusaha masih ada. Tapi kemungkinan bisa nggak di negara kita? Bisa. Kemungkinan bisa nggak? Bisa. Ya, asal nanti kita lihat bagaimana strateginya ya. Walaupun mungkin itu perlu effort yang sangat luar biasa ya. Effort yang sangat luar biasa, perlu ada apa ya? Ada suatu sistem. Jadi ada mulai dari eh, manajemen artinya mulai dari ketersediaan alat, kemudian dukungan manajemen terkait dengan SPO, pengetahuan oleh staf kita, sampai mendesiminasikan sampai itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dari perawat, ini kemungkinan bisa saja ini di, uh, kita kita berhasil dalam zero infection. Mungkin zero infection-nya dalam satu tahun bisa hanya dari satu tahun itu misalnya ada 12 bulan. Mungkin Januari, Februari bisa zero infection untuk uh, apa infeksi saluran Ah, saluran apa infeksi saluran kemih. Tapi untuk bulan berikutnya terjadi lagi. Nah, itu kan ada faktor risiko yang bisa mempengaruhi bagaimana sampai terjadinya infeksi terhadap pasien itu. Jadi bukan semerta-merta dia infeksi karena uh, hospitalisasi karena karena dirawat rumah sakit itu juga terjadi karena ada faktor kontributor dari pasien yang dimana pasien itu tidak ada risikonya. Kemudian eh, apa sih dampaknya kalau terjadi infeksi? Yang jelas kalau terjadi infeksi adalah angka kematian meningkat, angka kesakitan meningkat. Bisa juga terjadi kecacatan. Bahkan dikatakan bahwa uh, terjadi peningkatan uh, terjadi uh, terjadi tuntutan hukum ya. Jadi kita kalau memang secara tuntutan hukum secara uh, apa ya belum tercatat di Indonesia ya berapa persen. Tapi kalau saya baca di dalam studi satu literatur kalau di negara berkembang itu 12,7 persen karena pasien terinfeksi itu bisa masuk ke meja hijau atau ke aspek hukum. Tetapi artinya sebenarnya apakah ini bisa dicegah gitu enggak ya? Jadi ternyata apabila kita melakukan pencegahan-pencegahan terhadap eh, alat-alat uh, yang dipasang kepada pasien, ini terhadap ventilasi mekanik, kemudian terpasang sentral lain maupun terpasang uh, kateter urin menetap pada pasien-pasien di posisi operasi, ternyata apabila ini dipasang dengan baik, dengan tepat, dengan dengan benar, maka ini bisa dicegah dan dikendalikan. Artinya, untuk kira infection, ada ada nggak sih kemungkinan itu bisa? Tetapi itu perlu effort yang sangat luar biasa, perlu ada uh, apa ya sinergis antara manajemen, antara staff dan juga antara pembuat kebijakan. Mungkin di sini adalah infection prevention control yang ada di rumah sakit kita masing-masing. Ya, jadi apa? Bagaimana sebenarnya tujuan kita adalah untuk mencegah untuk meminimalkan supaya jangan terjadi terhadap siapa adalah pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit. Kalau kita tahu, eh, kata kuncinya adalah cost effectiveness. Jadi kalau misalnya pasien masuk ke rumah sakit, jangan sampai biayanya meningkat, eh, terjadi peningkatan eh, infeksi, dan penggunaan akibat pasien dirawat lama biasanya terjadi biaya yang sangat tinggi sekali. Jadi harapannya pasien-pasien di rumah sakit itu harusnya mereka sembuh, mereka cepat pulang, tetapi dengan tindakan-tindakan atau prosedur-prosedur yang kita anggap efektif sehingga pasien itu misalnya harusnya seminggu, harusnya seminggu misalnya di rumah sakit jangan sampai misalnya sampai sebulan apa dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit kita. Jadi bagaimana bisa terjadinya infeksi karena ada tiga yang terlibat di sini atau modul segitiga infeksi atau secara epidemiologi ada namanya host, ada nama environment dan agent. Di mana host dan environment dan agent ini kalau berinteraksi yang dinamis bisa bila salah satu terjadi perubahan dari satu komponen ini akan terjadi eh, mempengaruhi keseimbangan yang ada sehingga bisa terjadi infeksi. Kalau kita lihat adalah uh, rantainya yang lebih ini adalah bahwa agent infeksius itu adalah uh, infeksius atau mikrobanya. Kemudian masuk lewat pintu masuknya bisa dari mukosa mulut, hidung, mata, telinga, juga bisa melalui perineal, melalui eh, alat-alat uh, yang terpasang, sentral lain, kata terurin menetap ventilasi mekanik, kemudian di sisi duka operasi. Nah, itu adalah port di entry masuknya Eh, mikroorganisme. Di mana ketika ketika kita melakukan tindakan tersebut, apabila kita tidak memperhatikan teknik aseptik dan eh, strategi-strategi pencegahannya, maka secara langsung ketika kita melakukan tindakan itu bisa memasukkan mikroorganisme normal yang ada di tangan petugas, yang ada di kulit pasien, masuk pembuluh darah pasien. Jadi yang berbahaya adalah ketika tindakan itu yang tidak sesuai standar, itulah yang membahayakan pasien, itulah yang menjadi poin penting memasukkan ke organisme normal yang memang ada normal di tubuh pasien maupun yang ada di tangan petugas. Nah, kemudian ada namanya source-nya ya, tempatnya. Tempatnya cikuman ini ada di mana? Itu masuknya tempatnya ada di mana? Ada, ada di tubuh manusia, ada di ada binatang atau lingkungan ada di sekitar. Kemudian transmisinya lewat mana? Bisa lewat tangan, bisa lewat percikan. Tangan itu kontak tangan langsung atau menyentuh kontak permu alat yang kotor juga bisa, misalnya stetoskop yang digunakan bersama-sama tanpa didesinfeksi, atau laringoskop digunakan tanpa uh, desinfeksi yang uh, sesuai standar. Misalnya laringoskop dicuci di wastafel, setelah itu dimasukkan ke tempat yang semula yang ada bulu-bulu-bulunya. Jadi uh, kontak ini bisa kontak dengan tangan ke pasien, bisa kontak dengan dari tangan ke permukaan lingkungan yang kotor atau kontak dengan peralatan yang kotor, di mana tidak ada uh, pemutusan rantai infeksi dengan cara kebersihan tangan atau dengan penggunaan APD yang benar. Atau droplet, droplet itu bisa percikan. Percikan itu ketika berbicara, ketika ngomong, ketika bersin, ketika bernyanyi. Nah, itu bisa mengakibatkan risiko infeksi terhadap pasien. Atau misalnya lewat airborne. Contoh adalah pasien-pasien varicella, kemudian pasien dengan TB, pasien-pasien dengan eh, MDR-TB, pasien-pasien dengan uh, emerging yang lain, termasuk adalah COVID dengan tindakan aerosol. Ya, jadi COVID itu adalah utamanya droplet dan kontak, tapi ketika ada tindakan aerosol maka dia uh, menjadi airborne. Nah itu uh, cara berpindahnya kuman itu adalah praktisnya kontak droplet dan airborne. Tapi bagaimana keluarnya si kuman itu juga melalui pintu keluarnya melalui manusia itu mukosa mulut hidung ya mukosa mulut hidung dan mata telinga perineal dan juga dari insisi luka dari insisi luka operasi ya jadi eh, makanya kalau kita lihat pintu kita ada mata dua mulut satu telinga dua kemudian perineal satu, kemudian anus satu itu ada pintu-pintu yang kita, yang harus kita betul-betul kita jaga supaya Eh, masuk eh, dan keluarnya kuman ini bisa kita hindari. Dan yang paling rentan adalah mereka-mereka yang punya risiko. Makanya tadi, memungkinkan nggak nol? Nah itu pertanyaan besar. Memungkinkan nol? Bisa saja apabila ada faktor risiko itu bisa diminimalisasi di pasien tersebut. Artinya risiko itu kalau misalnya ada di pasien itu, itu yang membuat kita sulit untuk mengendalikan infeksi ini di pelayanan rumah sakit bukannya rumah sakitnya tidak menerapkan pencegahan, tapi karena dari pasiennya sendiri yang berisiko ini akan menjadi kendala untuk kita mencapai zero infection. Jadi kita memahami ya, jadi zero infection memungkinkan iya, tetapi ada faktor yang kita tidak bisa pungkiri adalah faktor risiko di mana itu sudah ada di dalam tubuh pasien. Contoh adalah pasien-pasien dengan immunokompromis, pasien-pasien dengan hospitalisasi yang memanjang, pasien-pasien dengan penggunaan device yang memanjang, itu sangat berisiko untuk terjadinya uh, infeksi di mana itu tidak bisa kita kendalikan dari segi uh, apapun ya, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, jadi kerangka konsep dari infection prevention control itu adalah sebenarnya adalah bagaimana kita mengendalikan. Karena kita tahu infeksi ini uh, sangat berisiko terutama pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Prinsipnya adalah strateginya bagaimana kita menerapkan kesepadan standar dan juga kesepadan berkat transmisi dan bagaimana penggunaan antibiotik yang bijaksana dengan menerapkan salah satunya adalah bandos dan kita melakukan surveillance dan pendidikan pelatihan. Jadi kalau kita e, program terhadap pencegahan infeksi ini kita terapkan, salah satunya adalah bagaimana e, mencegah ketika alat-alat terpasang pada pasien-pasien yang kita terutama di intensive care, inilah yang kita bisa lakukan secara maksimal di rumah sakit kita masing-masing. Ya, karena begitu banyak pencegahan, tapi bandas ini adalah salah satu yang harus kita Eh, lakukan di rumah sakit. Kemudian apa itu bandos? Itu pertanyaannya. Jadi bandos itu adalah menurut PMK 27 2017 adalah sekumpulan praktek berbasis bukti sahih yang menghasilkan perbaikan keluaran proses pelayanan kesehatan bila dilakukan secara kolektif dan konsisten. Jadi bandos itu adalah evidence artinya terbukti sahih, terbukti eh, dengan baik sekali menghasilkan satu perubahan, perbaikan apabila dilakukan secara bersama-sama kolektif. Ya. Oleh karena itu dikatakan juga dengan batas ini sebenarnya memudahkan petugas kesehatan untuk memberikan layanan keperawatan pada pasien yang berisiko terjadi infeksi yang harus dilakukan oleh semua orang memberikan pelayanan perawatan terhadap pasien yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi Bandos ini bukan punya PPI. Oh, surveillance itu punya komite PPRS, itu mah yang mikirin komite PPRS. Itu adalah pernyataan yang salah. Ya. Itu adalah pernyataan yang salah. Bandos ini adalah sekumpulan yang secara sahih, secara evidence efektif menurunkan kejadian infeksi apabila dilakukan secara kolektif dan bersama-sama. Ya, tidak bisa sendiri-sendiri kalau kita lihat ya. Nah, ini lihat nih. Teman-teman together ya. Kalau bersama-sama hasilnya akan lebih baik. Contoh, bayangkan kalau misalnya uang inilah, uang ini lebih cepat kalau dibilang uangnya. Uang ini kalau saya satu saja saya taruh di sana, eh, saya taruh sembarangan, itu tidak. Kalau saya kumpulkan, kalau hanya satu-satu itu tidak akan menjadi suatu keutuhan. Bunga kalau satu dengan sendiri itu tidak menjadi keutuhan. Seperti ini bundles berikat bersama-sama, dilakukan bersama-sama. Contoh lidi deh, lidi, lidi ya, lidi itu kalau kita pakai untuk uh, nyapu, kalau satu lidi untuk menyapu halaman, kira-kira bisa ngebayangin nggak lidi satu? Berhasil nggak kita menyapu? Tidak akan pernah. Bundles, misalnya ada ada dua atau tiga, itu dikatakan yang secara evidence itu tiga sampai lima bandos. Misalnya ada pada saat pemasangan, pada saat uh, apa? pada saat uh, pemasangan dan pada saat pemeliharaan. tiga sampai lima bandosnya. Bisa aja lebih dari tapi dianggap yang evidence itu tiga sampai lima. Jadi kalau misalnya sapu tadi saya pakai nggak bakalan berhasil saya menyapu, pasti tetap kotor. Jadi kalau misalnya ada bandas ini adalah sekumpulan yang secara sahih, maka harus dilakukan bersama-sama. Jadi kalau jadi saya, ini harus sama-sama, bersama-sama dilakukan oleh perawat dan dokter. Yang merawat pasien langsung. ya. Jadi bandas ini tim oriented. Jadi pendekatannya adalah standar dan tim oriented. Jadi pendekatannya tim. Di ruangan itu, di ICU, di perinatologi, atau di ICU, di ICU, itu kan ada dokter perawat. Di mana bandros ini dibuat kebijakannya oleh Komite PPI. didesiminasikan oleh Komite PPI. Kemudian diaplikasikan oleh perawat dan dokter dan seluruh petugas yang ada di ruangan yang merawat pasien langsung. Jadi ini adalah team oriented approach. Jadi pendekatan secara tim mulai dari manajemen sampai dengan seluruh infrastruktur termasuk dengan sarana prasarana. Misalnya kita bandel mau kita kerjakan tapi sarananya nggak ada, bisa nggak? Nggak bisa. Misalnya bandel kita kerjakan tapi SPO-nya tidak ada, tidak bisa. Misalnya bandel kita kerjakan tapi perawat ruangannya tidak atau dokter eh, ruangannya tidak tahu tentang isi bandelnya tidak bisa juga berjalan. Jadi bandel ini adalah sekumpulan eh, apa prosedur yang secara sahih, secara uh, secara evidence dapat menurunkan terjadi infeksi dan dilakukan pendekatan secara tim ya dan berdasarkan standar.